Na mimi nataka nikushukuru kwa sababu uliponiambia, nafikiri sasa unaona sisi tumetoa amani na mheshimiwa gavana Ole Tunai na wale wote ambao walikuwa wanatafuta viti, wote tumekuja kushikana kwa mnajili ya maendeleo. Lakini kusema kweli, Your Excellency, wakati imekuja ya uchaguzi, wakati ya uchaguzi ukijaribu kumatch maendeleo na kura kusema kweli tulikudanganya tukiwa jamii ya maasai na matonyorai doi ah, tupige hisabu si tulidanganya serikali leo niko nyuma ya deputy president mumekubali hivyo mkiongozwa na mp wenu mumeona sisi kwa huko bomet tumekuja sisi wote ni kwa sababu sisi ni 100% deputy president kila mmoja mps hata nikiwaongoza kama governor. na sisi tumesema na hatutaki watu wachanganyikiwe. Tumesema ya kwamba we will defend the track record of Jubilee in the last four years and we will not allow anybody to derail the Jubilee agenda going forward.